Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere rustik pirinç çorbası tarifi yapacağız. Bu tarif 1553 yılında bir seyyah tarafından kaleme alınmıştır. Şimdi tarife geçelim.